настойка на черноплодной рябине. Этот напиток очень вкусный, но и весьма коварный. Пить его много нельзя, он не для застолья. Выпить рюмочку другую до трапезы или после трапезы – это самое то. А вот пить в больших количествах не рекомендуется из-за его воздействия на организм человека в частности давление. Как делается, смотрим.